ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා බබා මේ අකිල් අයියේ ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා වුණ අජූතම සීන් එකක් මොකද්ද මම මගෙන් අහන්න යාට වුණු අජීත අජූතම සීන් මම කියනවා මොකද්ද එකක් නෙවෙයි තුන හතර මොකද්ද තවසක් ආව කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි මෙතන අපි ආව තිස්සම හරහා මෙන් බස්සලා <laughs> මං කියන්න එකක් එකක් කියන්නක මල්ලි අජූතම සීන එක කහනම හින්ද මං කියන්නකෝ දවස ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා ගෑන්ලමෙක්ට නම්බර එකක් දුන්නා. <laughs> දැන් නිමිද ගොඩක් කාලෙට කලින්. <laughs> හරිද ඉතින් ඇත්තටම බලපුවා මේ ගෑනු ළමයා ටැමිල් හරිද ටැමිල් ගර්ල්ස්ලා හරිම හොඳයි ගර්ල් කෙනෙක් ඉතින් ඒ වෙලේක හොයන්න බෑ කවුද කියලා ඉතින් ඉතියා ලස්සට ගෑනු ළමෙක් ඉතින් නම්බර් එක දුන්නා ඉතින් අපි කොල්ලෝනේ ඉතින් එක්ක කොල්ලෝ ඉතින් කරනවනේ දන්නේ නැද්ද පස්සේ ගෑනු ළමයා ටැමිල් එක මම දැනගත්තේ පහුවෙන්දා උදේ කතා කරා මට කෝල් කරා හරි කෝල් කරලා යාර යාර යාර යාර පේසරින්ග යාර යාර එතකොට තමයි මට වැඩේ මීටර උනේ කවුද කියලා මොකද්ද මේ සීන් එක කියලා මගේ නම්බරේ කොහොමද කියලා නෑ යාර එන්න නෙමෙයි යාර බැසිරින්ග යාර යාර බැසිරින්ග කට උත්තර නෑ දෙන්න බබා මම කා තංගච්චි යාර இல்ல යාර இல்ல மீட்டர் ஹே மீட்டர் ஹே உப்பா திப்பா තේරෙන් නෑන බ මොනවද කියන්න කියලට මට කියාගන්නඩ බෑනක ය යා පස්ස තමයි දැනගත් යාර කියන්නේ කවුද කියලහන්න කියල දෙමලින් <laughs> යාරද කියලවලුවද මංත යාර ඒකල් ටැමිල් දන්නේනේ යාර බේසිරිග යාර යාර යාරේ කියලහන මංක තංගච්චි යාර ඉල්ල මීටර් හැව මීටර් හැව්ක තුබ්බා